各位好啊，首先嚟报告下二印 mastering 够全城嘅进度先。我哋嘅申请数目已经过咗八百大关啦，而我哋工作团队咧里边有十个人，总共有十部以上嘅 3D 打印机不停咁喺度生产，亦都有几位朋友每天跑去顺丰为你哋寄件。净系卡洛斯自己印出嚟嘅件咧，已经唔单止寄香港啦，澳门、新加坡、美国、马来西亚都寄到啦。 一个咁成功嘅意印举动咧，令卡洛斯啊，可以将个设计程序咧由头走到尾所以今日咧，想同大家咧倾一倾，由呢个设计思维到呢个生产线嘅整个程序，去到最后咧，卡洛斯仲会介绍一样新淘翻嚟嘅宝贝俾你。呢样嘢可以帮到你 cut 口罩布噶，所以你一定要将个节目睇到最后啊！提一提大家，如果大家都喜欢风琴奇侠卡洛斯嘅频道，请按右下角嘅订阅。 如果想第一時間接到新影片嘅通知，請按叮当。亦都歡迎大家按讚同埋留言問卡洛斯問題。好多人咧都知道卡洛斯咧係教設計與科技出身嘅，所以你睇卡洛斯 YouTube 上面嘅影片咧，你發覺卡洛斯咧左右教一啲，右又教一啲嘅，诸如木工啦、電工啦、編程咧，乜嘢我都教。咁究竟最終我想我個學生成為乜嘢咧？正如卡洛斯咧喺較早時間嘅一個訪問裏边咁樣講。 我覺得自己係個 maker，所以我都想我嘅學生咧都成為 maker 嘅。咁究竟咩先至係 maker 咧？一般嚟講，我哋要將 maker 譯為創客啦。而我哋自己科技教育學會咧，亦都有個 term 叫做 STEM maker，我哋將佢翻譯為科藝創建師。正如我喺訪問節目裏面所講嘅，maker 就係一個懂得運用自己嘅知識去解決問題，而去滿足其他人需要嘅一個人。 咁啲學生就會話啦，關我鬼事咩？呢啲咪專業設計師要做嘅嘢咯。咁樣，但我可以話俾大家聽，根據我以上嘅定義咧，任何人都可以做一個 maker。你諗下，屋企嘅家庭主婦唔係都用佢嘅知識去為家人解決問題，去滿足家人嘅需求咩？好似我老婆咁，每天煮飯俾我食，間唔中都有一啲新嘅菜式喎。仲有我記得細個，我媽咪會做衫俾我着噶，成日咧會設計啲新嘅款式俾我㗎。 所以我成日都話，我覺得我老婆同我媽咪都係 Maker 嚟㗎。只不過因為卡洛斯站喺科技教育裏面講説話，所以我先用科技嚟解決問題啫嘛。而大家用得好地地嘅 m a r s r i n g 同埋飛鶴盾牌咧，就係經過一個咁嘅 Maker 而走出嚟㗎啦。嗱，如果細個學過設計與科技嘅朋友咧，一定知道咩叫做設計程序嘅。我都講過啦，我教設計與科技㗎嘛，所以呢個設計程序我非常之熟悉嘅。 讀書嘅時候咧，我每一個 project 都會做一本 folio，而將呢個設計程序咧由頭到尾咁走一遍。嗱，過程中咧，我哋會經過籌劃啦、設計啦同埋實踐三個大部分，即係由確立需求、定一啲細則、做一啲資料搜集去研究，跟住諗解決方案，直至到分析、定立最終嘅解決方案。 以至于实踐啦，成件嘢做埋出嚟，最后测试埋就攞嚟交功课啦。因为细个时咧做完个 project 咧都唔会攞嚟攞专利噶嘛，啊更加唔会大量生产啦，系咪？所以个设计程序走完就算噶啦，就唔会翻翻转头再去改良噶。某个程度咧，我都系觉得呢个咁嘅设计程序咧都系交戏俾老师嘅啫，系咪？咁究竟而家学界讲紧嘅最新嘅设计思维呢个 design thinking 应该系点样样嘅咧？ 嗱，為咗呢件事咧，我電話訪問過我嘅前科技教育學會會長梁偉業先生。兩 Sir 喺教育界真係非常之有名氣嘅，曾經兩度得過行政長官科技教育界嘅卓越教師獎。佢將佢自己工作方嘅 PPT 同我分享啦，就話你自己咧可以好多創意，但如果你要搞設計咧，呢件事係要為他人而做嘅。 即係你同時要考慮埋用家嘅需求，咁既然係咁，你嘅產品咧出到去市面上咧，就要收翻啲回饋翻嚟。有一個概念叫做沒有最好，只有更好。所以翻返去咧，整個設計程序咧就循環不息。已經咧應該改名，唔好叫設計程序 （design process），應該叫做設計循環 （design cycle） 先至啱。但好老實講，我同阿兩 Sir 咧喺學校教設計咧都係齋噏嘅啫嘛。 因為我哋冇乜機會咧，真真正正將個產品由頭到尾咁生產出嚟，咁啊更加唔好講循環啦，係咪？所以有啲深水清學生都會質疑啊，阿 Sir 你講到咁勁，你有冇發明啊？你有冇設計過啊？再衰啲嘅會講句，你咁巴閉啊，你唔係企喺度教書啦。所以咧，我教咗幾廿年書，其實都冇乜真真正正有產品嘅，直至到有一天飛雲機會嚟啦。就係當年咧，有位朋友咧，佢咧本身係主修管風琴嘅。 但由於管風琴咧太大座啦，所以佢屋企咧就冇管風琴練。咁卡洛斯咧就找緊呢個機會啦，幫佢設計咗一部管風琴，製作咗出嚟。後來仲搞到上海有位音樂學院嘅校長咧走嚟咧向我求教添。到最尾咧，我做嘅管風琴咧就滿布神州大陸啦。呢次咧真係成為咗我人生之中第一次走晒成個設計程序。最後咧，我可以大大聲同學生講：阿誰都唔係浪得虛名嘅。I am organ man。 我哋要风琴其有故事，就系有机会咧，再慢慢同大家讲啦。我哋翻翻嚟讲翻阿梁伟业先生嘅建议，佢强调咧，成为一个科艺创建师咧，即系我哋所讲嘅 maker 咧，要有三个特质噶，就包括要有科技素养啦、人本精神啦，同埋创业家思维。咁啊，简单讲下呢三样嘢，因为你要设计嘢去符合人嘅需要嘛，所以个设计者咧有科技素养，即系懂得科学啦。 科技啦、工程等等係必須嘅。另外，因為你嘅產品要符合客人嘅需要啊，所以你需要明白咩叫人本精神，即係包括一切嘅人體工學嘅研究啊、同理心嘅研究等等。而有一個設計師咧，同時要將個產品推出市場嘅，你要去做生意嘅，所以有呢個創業家思維咧係好重要嘅。嗱，剛才我講管風琴設計咧就係一個例子啦。同一時間咧要有科技素養。 要有人本精神，因為你要迎合彈琴嘅人啊嘛。同埋咧，後來推出市場，你要知道邊啲教堂同邊啲演奏者需要呢樣嘢，而去作出推廣啦。但老實講，呢個世界有幾多人識得彈管風琴啊？所以受眾咧唔係多嘅呢件產品。好啦，嚟到呢個疫情啦，好話唔好聽，又俾咗卡洛斯另外一個機會，去走晒成個設計程序。啊，唔係，唔係設計程序，應該係設計循環先至啱。 嗱，首先係確立需求先啦，因為我哋口罩唔夠嘛，所以我要諗一個方案去解決呢個問題啦。喺個設計概要方面，你可以諗咯，去設計同埋製作一個口罩嘅代用品。但喺嚟定設計大綱咧，你會好多嘢要考慮噶嘛，係咪？例如我睇過影片，有啲人用橡筋嚟箍住，我覺得呢樣嘢不切實際嘅，會漏氣嘅。 咁喺我 design spec 度咧，就會講清楚，我設計出嚟呢個 mask ring 要係 durable 嘅，唔會好似個橡筋咁容易爛嘅。而結合咗之後，要完全唔透氣嘅。而當時我咧又睇過另外一啲改造口罩嘅設計，佢就用咗個螺絲咁扭入去嘅，而將個豬嘴單係用一邊，另外一邊又封死咗佢。咁呢個我係絕對唔同意嘅。明明有兩邊吸氣，點解用單邊咧？ 而無論你用 3D 打印或者建模，你用咁嘅螺絲紋扭入去咧，無論幾靚嘅螺絲，啤出嚟嘅螺絲咧，都係會漏氣。所以喺我設計大缸裏面咧，亦都會要求咧，依個 m a s t r i n g 咧係純粹用呢種壓力逼入去嘅啫。你要達到設計大缸裏面所有要求咧。 你一定要去做研究同埋做資料搜集嘅，越係複雜越係大型嘅設計咧，資料搜集呢個過程咧就越係耐。而我個資料搜集咧就純粹越買越多呢個豬嘴翻嚟去做研究咯。而一邊研究緊豬嘴裏面設計咧，我就慢慢生出咧一啲可行嘅設計方案啦。大家睇翻之前影片就會知道，係先有 Marshall 嘅箍住嗰塊口罩布，後來卡洛斯咧先至諗到咧。 飛沫盾牌呢個設計吸上去，mass e p r i n g 上高嘅。經過反覆改良咧，得到呢個最終嘅解決方案咧，就要將行實踐啦。而實踐嘅第一步咧就係畫圖。咁我記得我哋細個去學畫圖咧，就用 T 尺、三角尺，我哋叫做畫積嘅。但係而家一般咧，我哋做設計圖咧，都係用電腦繪圖噶啦。喺度提醒大家，如果大家想做呢個產品設計入門咧。 你必須學一種軟件，叫做 CAD（Computer Aided Design），中文叫做電腦輔助設計。市面上好多有啲要錢嘅，有啲唔使錢嘅。嗱，要錢嘅有 s o l i d w o r k 啊、Inventor 啊、犀牛啊等等；唔使錢嘅有所謂 Tinkercad 啦，有 Fusion 三六零啦，有诶 Onshape 啦等等。 將來咧，卡洛斯咧會慢慢介紹你咧點樣用呢啲軟件。但我亦都見到有啲學生喺走錯邊嘅，用咗一啲另外一種嘅軟件去做設計產品。例如佢用咗電腦動畫軟件啦，例如 Maya 啦、3D Studio 啊、Blender 等等啦。嗱，簡單嚟講咧，而家你做設計咧，無論你係制模又好3 d 大人好咧，你都有一種共通嘅模型嘅檔案嘅。咁嗰種檔案咧叫做 STL。 咁模擬動畫軟件同埋電腦輔助繪圖咧，都可以生出一種 STL 嘅檔案嘅。但我打個比方啦，你鋸牛排係咪應該用刀啊？你攞把斧頭去鋸牛排都係得嘅，但係係一種唔適當嘅工具。我喺度強調電腦動畫軟件咧，係攞嚟做電腦動畫嘅，即係平時你睇嗰啲大電影嗰啲電腦動畫咧，就係用電腦動畫軟件做出嚟噶。但係做產品設計咧，用電腦動畫就唔係最方便。 因為做產品設計方面咧，我哋要求咧係尺寸要精密，同埋工序要清楚。電腦動畫咧就方便你去設計一啲立體嘅模型，形状好特別嘅公仔。所以我成日同大家講，要好適當咁選擇工具，好適當咁選擇軟件去做適當嘅事咯。唔使擔心，將來咧卡洛斯咧都會做一啲系列咧去教大家點樣使用呢個電腦輔助軟件同埋電腦動畫嘅。 繪圖之後咧，最終咧就係將個產品生產出嚟咯。咁而家咧，因為有 3D 打印啦，咁所以好方便我哋製作個原型出嚟噶。亦都可以讓我哋好快咁立即進行到測試咯。想當年我哋讀設計嗰陣時，如果你係畫咗設計圖之後，你要生產出嚟，你用手工製作個原型出嚟，所以呢個亦都阻慢咗我哋循環同埋去改良。而家有咗咁方便嘅 3D 蛋咧，卡洛斯就可以不斷咁改良，不斷咁改良。 家喺咁短時間之下咧，生出咗適用於咁多種豬嘴嘅一啲口罩配件。喺個 mask ring 同埋飛沫盾牌個設計方面咧，其實整個設計程序咧已經轉嚟轉去好多遍，先至會產生到今日嘅 version 嘅。所以我哋嘅團隊咧，先要將呢個嘅設計咧進入一個大量嘅生產。雖然我哋呢個所謂大量生產都係用 3D printer 打印，但係在我哋嚟講咧，幾百套到一千套嘅訂製咧，已經係一個非常之大嘅量。 大家可以睇到咧，而家我哋用咗好多种唔同嘅机型去不断咁生产，包括我之前用紧嘅 C L 八啦，後來人捐款俾我哋，我哋又新添置咗一部 AnyCubic 嘅打印機啦，以至于後來咧，有位善長人用捐出咧五部嘅 Tron X Y 嘅 3D printer 俾我哋，直至到啱啱最近啊，卡洛斯自己自知又買咗部 C L 十 Version Two 嘅 3D printer。 咁我哋而家五位打印者咧，有成十幾部機咧，不斷咁喺度印刷。但係作為一個 maker 嘅路仲未走完㗎，而喺產品設計嘅最後期咧，正正係要將產品推出市場嘅時候啊，喺我自己成立呢個二印 mastering 夠傳承呢個小團隊裏面咧，原來真係有各式各樣嘅異能人士啦。當中我哋有 3D 打印嘅專家啦，亦都有專門處理電腦資料庫嘅專家。 佢哋咧好用心咁為我哋訂製嘅朋友咧整理資料，漸漸漸渐地咧，呢啲資料咧已經成為咗一個好複雜、好複雜嘅資料庫。而因為我哋同時安排打印者同埋送件者嘅接洽咧，我哋每一位人員咧都有個獨自嘅跟進表，而我哋亦都有個排隊表咧，俾公眾去查阅佢哋嘅訂製嘅進度。嗱，我哋呢個生產線咧完全唔係攞人哋嘅設計嚟印製㗎。 系由卡洛斯嘅设计开始，以至打印，以至于收集朋友嘅订制资料，及至于发送出去俾各位朋友。整个过程啊，直情好似一间公司嘅运作。对卡洛斯嚟讲咧，呢个二印 mastering 够传承咧，虽然唔系一盘赚钱嘅生意，但好多就係呢个小团队里边每一个人，因为佢哋好似俾咗我一个咧虚拟创业嘅一个体验。对于我一个咧匿埋喺一个学校温室里面教咗几十年书嘅老师嚟讲咧。 系一个非常难得嘅体验嚟嘅。将来咧，当我再要教学生科技素养啊、人本精神啊、创业家精神嘅时候咧，我又会多一个经历同同学一齐分享啦。卡洛斯仲有各种各类嘅嘢要逐一逐一教俾你哋噶。记住记住按赞同埋订阅啦。好啦，到咗最后咧，我要示范一下一个我啱啱淘翻嚟嘅宝贝，我可以帮助大家更容易咁切割羊噴布噶。